рассматриваем второй порядок квантовой электродинамики. И до сих пор был разговор про рассеяние заряженных частиц, для чего понадобилось вывести <clears throat> уравнение для пропагатора фотона. Но зато потом на основе этих даже небольшого числа данных мы могли получить много симпатичных следствий. Вот. А сейчас мы начали рассматривать процесс, в котором участвует и фотон в качестве начального состояния. Но первый процесс – это эффект Контона. И опять мы столкнулись с необходимостью остановить новый тип пропагатора, это электронный пропагатор. Ну и когда мы освоим эту штуку, то выяснится, что хотя непосредственно ко встречным электронно-позитронным пучкам, где сталкиваются электроны позитроны, эффект Комптона не имеет прямого отношения, но тем не менее а, его изучение вполне полезно. Кроме того, в УЯФе есть соответствующие установки, которые, работу которых трудно понять, не зная особенностей этого процесса. А установки как раз а, работающие на ну, обслуживание встречных фотон-фотонных пучков сейчас и, возможно, будут, которые будут иметь самостоятельное значение в будущем. Это электронный пропагатор я напомню то, что на чем мы закончили в прошлый раз. То есть речь шла о том, что <clears throat> когда для рассеяния заряженных частиц <clears throat> нам понадобилась соответствующая пропаганда заряженной частицы, Это было лакомное ожидание произведения двух операторов этих заряженных частиц. Ну и <clears throat> мы получили полный ответ для этого случая. Ответ выглядел особенно просто, <clears throat> когда ему устраивали фурье преобразования. То есть, когда уловили фурье образ этой функции, значит, соответственно, минус и, p этой функции мы получили очень простой ответ. Там просто единица на p квадрат минус n квадрат. Но была необходимость при этом сменить <coughs> привычную парадигму элементарных частиц. Когда мы стартовали, что а, вот это поле мы представляли как набор плоских волн. И для этих плоских волн а, квадрат импульса мы брали по плоским волнам, причем квадрат импульса равнялся массе частицы. Это были обычные частицы. Здесь входила двойная сумма, поскольку было два оператора. А, используя правило взятия соответствующего для произведения, мы эту двойную сумму свели к однократной сумме, но опять-таки все время в качестве тех состояний, по которым проходило суммирование, входили состояния, соответствующие обычным реальным частицам. То мысль, чтобы записать этот красивый, простой, элитийский колониальный ответ, удобно было от а этой суммы или от интеграла по d3p перейти к интегралу по d4p. Но при этом пришлось отказаться от того условия, что p квадрат равняется mp. В данном случае, вообще говоря, <clears throat> это условие не выполняется. Те состояния, по которым мы при этом <clears throat> проводим разложение, становятся виртуальными. И <clears throat> вот эта величина, квадрат плюс 7 квадрат, это есть мера виртуальности. Да-да? А на какую частицу у нас фотон рассеивается? Кто? Фотон? Разве у нас Там было <clears throat> это был пропагатор, но вы помните, мы рассматривали рассеяние нейтральной частицы на заряженной. То есть электрон? Нет, вот. Я, мы же сейчас говорим о скалярных частицах. Там был процесс, в котором происходило рассеяние нейтральной частицы но заряженной. И возникла необходимость в исследовании вот такого объекта. Этот объект и соответственно распространению заряженной частицы от точки x до точки Х штрих, если говорить в координатном пространстве. Вот. То, что сейчас мы будем смотреть, аналог этого процесса, где вместо π нуля будет выступать фотон, а вместо заряженной частицы электрон. Это и будет как раз эффект Комптона. Ну и я напомню, что <clears throat> э, мы все это сделали честно и до конца, а, а приобрели новый взгляд на частицы, который включал в себя понятие виртуальной частицы, а еще дополнительно выяснилось, что вот эта вот функция, полный вид которой мы нашли, на самом деле является функцией Грина уравнения, которому подчиняются эти поля. Эти поля подчиняются уравнению Клейна Фолка Гортона, а сама функция p от x является функцией грина для этого уравнения. То есть речь идет о уравнении такого сорта. На пси-частицы, то есть, а, извините, на поле фи, это применение двукратно должно дано нулю, а применение э, пропаганды дает за функцию ответа. И дальше, <clears throat> дальше мы сказали, что э, вот это последнее обстоятельство можно будет использовать очень эффективно в дальнейшем. После чего мы начали рассматривать <clears throat> расселение фотона уже, на электроне. Это одна из диаграмм, которые при этом присутствуют. Вторая диаграмма выглядит таким образом. И мы с ними потом будем подробно знакомиться. Но то, что нас интересует сейчас, <laughs> сводится к тому, что там тоже войдет такого сорта элемент – его любил. А обозначать буквой «Ж». И совершенно аналогично это будет Т-произведение теперь уже от электронных, электрон-позитронных полей. И кроме места обычного сопряжения, здесь будет стоять герковское сопряжение. Вот такой вот объект придется изучать. И снова можно попробовать поступить так, как мы поступали раньше. Взять сумму от пси реальным состоянием и от пси директовски сопряженного. Так? Потом, учитывая свойства Т произведения, двойную сумму свернуть в однократную сумму, превратить ее потом в интеграл по d3p, потом от интеграла по d3p перейти к интегралу по d4p и так далее. И все реально повторится в том виде, как он делалось раньше, но с существенными усложнениями, связанными с тем, что теперь э, поля почти не скаляры, а беспиновые. Но можно избежать этой сложности, если провести аналогию вот с этим последним подходом функция d от x есть не что иное, как функция Грина для уравнения, которому подчиняется поле φ. Поле ψ подчиняется уравнению Дирака, да? А которое звучит таким образом. обычный оператор P, μ, который есть просто производный по x, э, матрица гамма, а m умножается на единичную матрицу, которую иногда просто даже и не пишут, но подразумевают. То есть в данном случае это будет уже уравнение, в котором фигурируют матрицы. Ну, если я возьму здесь, например, GK, что здесь э, должно возникнуть суммирование по индексам беспиноров или индексу вот этой матрицы. Поскольку все удовлетворяют такому уравнению, то G, в свою очередь, должно подчиняться уравнению соответствующей функции Грина. То есть такого сорта уравнения P ну, гамма минус минус m единичную ну, матрицу. Применение функции g должно давать тоже дельта-функцию. существенное отличие от предыдущего будет заключаться в том, что это есть матрица и g. Таким образом, определенная тоже есть матрица. Я вам напомню, что при таком произведении имеется в виду, что здесь нету свертки по индексам, а наоборот есть открытое разложение того, что это есть матрица. Стало быть, это уравнение тоже будет уравнение, в котором фигурирует матрица. Да? И здесь должно возникнуть ответ пропорциональной единичной матрицы уже по индексам GC. Вот мы должны попробовать найти ответ для этого случая. Начало прошлого было положено, и оно сводится к тому, что перепишем для этого вот пропагандора его в представления. Тогда мы получим Я уже тогда, с вашего позволения, не буду выписывать все индексы и ставить единичные матрицы. Они будут подразумеваться. Так, g, которая здесь фигурирует, у нас будет интеграл от Курьеломаса. Это тоже будет матрица. Ну и дальше здесь будет e в степени минус i px g4p на 2 пи в четвертой абсолютно в полном согласии с тем, что здесь творилось. А, так. И вот эта величина, в конце концов, должна будет равняться дельта функции. Ну давайте применим этот оператор. Легко понять, что когда оператор P ну, действует на E в степени и PX, то он выдает Это дифференцирование по x. Дифференцирование по x выдаст минус ip, на это и домноженное даст просто y. Тогда под знаком интеграла у нас будет стоять такая величина. Это, превратит, этот оператор превратится просто вектор уже домноженное на гамма мю. Константа m так и останется константа. И все это домножается x. Это то, что касается левой части. Мы ее в данном виде выразили. Поскольку все это должно равняться <clears throat> дельта функция от x можно представить выражение для дельта функции. Да? А, это тоже должно быть d4p на 2 плюс 4 на e в степени минус ipx. Мы твердо знаем ответ. То есть вот эта вот формула известна вам, наверное, с первого курса. Но это означает, что фурье-образ дельта функции есть просто единица. Но поскольку здесь была еще единичная матрица, я все-таки запишу, то это должна быть единица, домноженная на единичную матрицу. Поскольку это выполняется при любых t, при любых весах, точнее, да, стало быть, а, я пропустил. Здесь еще стоит матрица G. Стало быть, левая и правая часть по знакам интеграла тоже должны совпадать. Это связано с тем, что данная функция образует полный набор. Если это равенство справедливо в левых иксах, то, значит, и тут интегральные выражения должны совпадать. Это значит, что все вот это вот вместе взятое должно равняться единичке. И мы приходим к такому уравнению. Так, я могу стереть. отсюда формально будет следовать какой ответ? Что наш пропагатор здесь просто обратная единица, деленная на эту матрицу. То есть это должно быть примерно гамма мю минус m минус первый. Ну это формальный ответ. А хорошо получить явный вид этой обратной матрицы, тем более, что мы знаем, что <clears throat> в этом анализе были очень тонкие моменты, связанные с тем, что интегрировать приходилось, в том числе по где p квадрат может быть больше, чем m квадрат, меньше, чем m квадрат, и равен, ну, равен значениям квадрат. Разрешение этой сингулярности – ну, на одной из важных задач, которая привела к необходимости ввести вот эту самую <clears throat> а, добавку, которая доопределяет сингулярность в нуле по p квадрат, минус m квадрат. Так, поэтому можно поступить следующим образом. <clears throat> А давайте левую и правую часть домножим на такую штуку. p nu, гамма nu плюс m. На все наверное. М, гамма М минус М на ZP. Так. Посмотрим, чему это будет равняться. Во-первых, будет слагаемое, состоящее из произведения Пнюм, Пнюм, гамма М, гамма М. Во-вторых, будет произведение М на минус М, то есть М в квадрате. Ну, а э, а перекрестные произведения друг друга из себя, тем более, что индекс ню и ню здесь есть индекс немой. Так, это левую часть мы расписали. В правой части, в правой части будет стоять единица, домноженная на вот это дополнительное слагаемое. Сама же ты. Что это? самому по себе это уже рассматривается, поэтому единицу можно опустить. Все. <clears throat> Дальше э, есть известное свойство, как раскрыть вот это вот в эту сумму. тому, что мы вот это выражение давайте перепишем в виде симметричной и антисимметричной части. Симметричная часть это будет 1 вторая гамма мю гамма мю плюс наоборот гамма мю на гамма мю. Антисимметричная часть будет гамма мю гамма мю минус гамма мю гамма мю. Это просто тождественное преобразование, и оно поэтому полностью справедливое. Дальше. Вот это выражение, это ведь не операторы, а обычные компоненты векторов. Поэтому это выражение симметричное по индексу минимум. Свертываясь с антисимметричным выражением по индексу минимум, <clears throat> это симметричное урожай даст номер. Поэтому эту штуку можно выбросить. опять строго равенство. А полярята мы знаем. Это одно из основных свойств матриц Дирака, что такая комбинация есть не что иное, как G-меню. Поэтому общий итог, который мы получим здесь, ведется к тому, что это будет просто P в квадрате. Стало быть, все это если величина p квадрате. Ну и отсюда мы ну, можем получить уже ответ для нашего пропагандера. Так. Если здешний пропагандер был вот таким, то теперь мы получили ответ, что Решение уравнения для функции грина выглядит таким образом. GP есть. Ну, во-первых, вот эта матрица, деленная на это, обычно, на эту обычную функцию. И опять станет вопрос про то, как обходить эту особенность при p квадрат равном m квадрате. <clears throat> Строго говоря, для того, чтобы в этом разобраться, мы должны были начинать так, как в предыдущем случае. То есть из сумм под обычным состоянием для этих полей переходим <clears throat> однократной сумме, однократную сумму заменяем на интеграл по d3p, интеграл по d3p заменяем на интеграл по d4p, и там все проясняется. Но весь этот путь мы уже проделали, и знаем, как разрешить эту, эту сингулярность. У нас разрешается просто добавкой <clears throat> вот этого вот все разрешающего самомнителя. Все, у нас ответ есть. И дальше им можно будет пользоваться. И мы переходим к изучению физического процесса, входящего в блок квантово-электродинамики в автономном порядке, да, это эффект Холтона. двигается, в результате возникает фотон, вообще говоря, on you самостоятельную диаграмму. Перейдем эти обозначения К1, К1, К2, К2. То импульс, который будет протекать здесь, это будет просто импульс P нашего пропагатора равный К1 плюс P1. А значит, соответствующий составляющий квадрат этого импульса, будет отвечать значению P1 плюс K1 в квадрате, то есть это S обмен. В промежуточном состоянии есть электрон, у которого квадрат четырех импульса совпадает с переменной S. Соответственно, здесь, если я опять расставлю почему? Значит, сумма выходящих равно входящему, то есть это будет P1 минус p 2 Значит, в пропагаторе будет стоять квадрат этой величины. Согласно нашей номенклатуре, это будет U. Как только диаграмма с U-отменом точно промежуточное состояние, виртуальный фотон с квадратом импульсом равным нулю. Ну, остается записать только матричный элемент. Но давайте в качестве тренировки мы попробуем это сделать. Э, матричный элемент начинается с того, что мы записываем э, и домноженное на амплитуду рассеяния во втором порядке. Дальше что должно войти? В каждой вершинке стоит минус или Е. Поскольку вершинок всегда две, то, соответственно, будет минус и Е в квадрате. После чего возникает ответ, который мы уже можем записывать. Ну и давайте мы только э, выясним, что вот здесь вот стоит например, матрица гамма мю, и сразу скажем, что здесь будет стоять соответствующая матрица гамма мю. Как после этого будет выглядеть данный ответ? Я вас попрошу. Мы договорились, что мы хватаемся за червонную линию, идем от конца к началу. Здесь ходит кто? Здесь а, будет входить э, беспилор, соответствующий а, и трудовому в конечном состоянии. С э, импульсом P2. Да. Так что его можно будет назвать U2, но только это будет в конечном состоянии, поэтому сопряженный. Дальше стоит. А, дальше стоит, соответственно, матрица. матрица. Запишем Так, получается. Гамма. продавтор. Да. Вот теория. Так получается P ну, гамма. А какой P? А P Вот. А, Так, подождите. P1 плюс K. Так что такую сумму можно взять. Тряпочка. Угу. К1 плюс P1 с индексом. Да, это все с индексом. Какой-то другой возьмите ну, индекс. Ну, давайте не возьмем. Здесь и μ, и μ. Ну, альфа, например. Ну, альфа, да. Альфа на гамма. Альфа. Дальше У нас здесь снова будет матрица. Да. Поставить тогда на нем. Вот. И дальше электрон в начальном состоянии. Угу. Это получается У, него импульс одинакий. Угу. Вот. Все. Завершилось. Нет. Еще нужно домножить на векторы поляризации соответствующих фотонам. Так, для начального фотона будет стоять... Аркадий. Что? Ну, специалист как? Так. Вектор э, поляризации. Ну, один, да? Да. Один. С индексом каким? А, ну, получается, там... Прицепленным к этому индексу, то есть... Хорошо. Так, и для конечного получается э, Е2 а, с индексом ним. Ню? С и поскольку это конечное, то должно быть сопряженное. Так, ню. Ну. Нет, э, давайте. Ню ну, здесь был сверху, там снизу. Так, все, все правильно, абсолютно. Ага. И еще, на самом деле, ходили не просто эти самые, а там еще ходил корень из 4 пи, да? Каждый, да. То есть в данном случае там будет корень из 4 3, корень 4 4, это все будет просто 4 3 сюда Все, вы Это вклад соответствующий S-обмену. Точно таким же образом можно записать вклад, отвечающий по обмену. Я вас попрошу. Угу. Опять стартуем от конечного состояния. Ну, да. Ну, там тоже для объявления, Отсюда стартуем. Да, давайте распишите здесь. А, тоже будет. Сопряженное. А нет, ну это давайте общую может вынесем. А, вот ну, да. Мы уже написали, хорошо. Так, надо, что то Allah'a рассмотреть подробно э, первоначальный вывод. Поскольку там ходили фермионные операторы, то ваш вопрос законный. Нужно было проследить, когда мы получали соответствующие вклады, мог быть и минус. В частности, для рассеяния электронов на электронах как раз возникает минус. Но в данном случае <clears throat> это действительно требует расследования, но мы его оставим на вашу совесть и на семинары. Примем такой ответ. Ну хорошо, а, матричный элемент получен, после этого можно получать сечение и его исследовать. Важно заметить, что есть действительно два существенно разных слагаемых. Одно из них пропорционально единице на s минус n квадрате, которая всегда величина положительная, да? а второе будет пропорционально. Значит, S минус m в квадрате. Если величина положительная, всегда. А вот второе, u минус m в квадрате, наоборот, всегда величина отрицательное. Здесь тоже встречаются только времени подобные векторы, их произведение непременно всегда положительная величина. Ну вот, запомним этот факт. И сейчас попробуем поговорить немножечко подробнее о а, нет, это тут. А, немножко подробнее о кинематике. меня заложено. Вот здесь матричный элемент, его нужно взять в квадрат, просуммировать по спинам конечных частиц, усреднить по спинам начальных. Все это некоторая кропотливая и большая работа. Но ответ мы после этого получим. И ориентировка качественная на то, как к ним должен быть ответ, связана с тем, что у нас имеется два пропагатора. Один пропорциональный единице на S минус m в квадрате, второй пропорциональный единица на u минус n в квадрате. Хорошо, это мы запомним в качестве динамики. Вот. <coughs> Очень важный элемент, это элемент, связанный с кинематикой. <coughs> Почему я хочу на этом остановиться подробно? Потому что это очень нестандартная ситуация совершенно далекое от того, что есть на встречных электронных позитронных цитронных пучках. Как-то мы привыкли здесь особенно, что соударение это непременно соударение в системе центра масс. Хотя есть пример Б-фабрики, где тоже встречаются электроны и позитроны, но только электроны имеют энергию 8,5 Гефтон, да? а позитроны почти вдвое меньше. Такая несимметричная картинка. Но, по крайней мере, всего вдвое меньше. В эффекте Колтона мы можем встретиться с ситуацией, которую реально нужно расследовать, когда сталкиваются частицы, мы уже об этом немножко говорили, да, с гигантской разницей в энергии. Поэтому кинематика здесь необычна потому, что вы к ней не привыкли. Поэтому придется о ней говорить подробно. Начнем с разговор. Конечно, кинематика начинается с того, что мы утверждаем, что есть закон сохранения, Это означает, что когда у нас сталкиваются две частицы с известными четырех импульсами, то у конечной частицы, вот у электрона или у фотона, потому что интересно и то, и другое на самом деле, да? А энергия вылетевшей частицы будет жестко связана с углом вылета. Чтобы это обнаружить, удобно сделать следующее. Давайте сначала перепишем это равенство вот в таком виде скажем, нас будет интересовать ситуация, при которой сталкивается фотон и электрон, и будем интересоваться конечным фотоном. А конечный электрон в начале нашего разговора не будет для нас интересен. Раз так, то очень удобно сделать следующее. <clears throat> Переписать это равенство вот в таком вот виде где конечный электрон остался одиноким, а потом можно ввести все это в квадрате. И тогда от конечного электрона останется только сведения в виде его массы. <clears throat> Если я эту штуку возведу в квадрат, у меня в левой части получится квадрат k 1 квадрат K1, квадрат K2. Все это даст только m в квадрате. И дальше будет перекрестное произведение. Со знаком минус будет произведение К2 на п 1 плюс К1. И, и э, это К2. А со знаком плюс будет перекрестное произведение К1 на п 1 И все это будет равняться m в квадрате. Теперь истребивший эти массы, я могу переписать ответ еще в таком виде. Два К2 на B1 плюс К1 равняется 2. Кто там у нас? К1 на P1. Вы видите здесь знакомые плоти, да? Кто такой? 2 К1 на P1. Это как раз знаменатель пропагатора в случае с обмена. Так. А кто такой вот этот вот блок? 2К2 на P1. Это со знаком минус, знаменатель второго пропагатора. Ну и, наконец, 2К2, 2К1 – это будет, как отсюда видно, величина со знаком минус равная t. Так что все величины здесь. Фактически то, что здесь записано, связь утверждением вот этой самой формулы. S плюс t плюс u равняется 2n в квадрате. Просто мы ее еще лишний раз проверили. <clears throat> ну хорошо. <clears throat> Для дальнейшего давайте мы пока все это просто упростим. И что у нас получится? <clears throat> у нас получится К2 на p 1 плюс К1 равняется К1 на P1. Это выражение очень удобное, потому что энергия, вообще характеристики второго фотона только здесь встречаются. Так? <clears throat> Поэтому можно, например, энергию второго фотона таким образом выразить через что? Через энергию сталкивающихся фотона и электрона. Пусть эта энергия будет омега-1, это, соответственно, омега-2. Здесь энергия будет э, эпсилон-1, это нас пока не интересно, мы выбросили средний диаметр. Вот нас будет интересовать, например, вопрос, как выглядит энергия второго фотона в зависимости от его угла рассеяния, при условии, что все для начальных частей фиксировано. Тут вот <clears throat> резко различаются два случая. Значит, случай самого Артура Контона это где-то там 1923-1924 годы. Наверное, вы помните из теории относительности еще, да, что тогда речь шла о том, что рентгеновские лучи с энергией несколько кл до десятка кл, которые тогда удавалось получать в рентгеновских трубках. То есть с длиной волны на уровне 10 минус 8 сантиметра, длиной волны, сравнимой с размером атома. Да? Рассеивали на атомах. Но а, энергия связи атома, электроном атома, особенно верхних электронов, это всего несколько электрон вольт, может быть десяток. атома водорода, вы знаете, 13,6 десятых электрон вольта. Когда на такой слабосвязанный электрон налетает фотон с энергией, скажем, 10 КФ, да, то электрон в этих условиях может рассматриваться как свободный. Что наблюдал Комптон? Что он должен был наблюсти, а что он наблюдал? Вот у нас имеется атом, который мыслился в тому времени примерно так. Ядро, электрон, Электрон с ядром связан некоторыми квазиупугими силами. Налетает фотон. Что такое фотон? Тогда это были просто рентгеновские лучи, и весь разговор шел в терминах волновой картины. Налетает волна, которая электрическая пуля, например, колеблется по вертикали. Есть, конечно, и магнитное поле, но под влиянием тех полей, которые были, происходит не электрическое движение электрона. А поскольку сила Лоренца у векса раз меньше, чем сила со стороны электрического поля, магнитным полем можно благополучно пренебречь. Что будет делать электрон в таком поле? Он будет благополучно колебаться, излучать так как вы изучали это все в курсе электродинамики в четвертом семестре. Да? В основном это будет излучение перпендикулярное переменному ускорению. То есть вперед, назад, совершенно симметричным образом. Ну и все это еще должно быть закончено вокруг оси Е. То есть вот такой вот буклик должен получиться излучение. Дальше. Если это поле колеблется с частотой омега-1, что будет вытворять электрон? Колебаться с такой же частотой. Излучать он будет тогда какую частоту? То же самое омега-1, независимо от того, куда полетит этот фотон. Лететь он будет в основном куда? Лететь он в основном будет перпендикулярно направлению электрического поля. Замечательно. А что обнаружил Комптон? Вопреки этому ожиданию, он обнаружил, что здесь достигает частота, зависящая таки от угла рассеяния. Зависимость это было экспериментально промерено. И хотя сдвиги <clears throat> частот были невелики, на уровне там, десятка процентов или меньше, это все было надежно установлено. И стал вопрос, а как это можно объяснить? Естественно, объяснение произошло в картине, где рентгеновские лучи рассматривались как набор фотонов, одни шарики сталкивались с другими шариками, в данном случае покоящимися я еще раз напомню, что электрон мог рассматриваться как свободный. И после этого, даже на уровне нелятинизма, понятно, что ответ в этих условиях должен зависеть от угла рассеяния. Давайте попробуем и мы все это доказать. Значит, речь идет о том, что у нас имеется фотон, который, скажем, летит по оси Х, так? И он сталкивается с покоящимся электроном, а потом вылетает конечный потом, если это ось x, а это ось y, ну, пусть он вылетает под углом θ, и у него будет конечная частота, зависящая от этого угла θ такая кинематика. Электрон при этом должен отскочить. Причем он отскочит так, чтобы его поперечный импульс и поперечный импульс фотона были одинаковые, поскольку в начальном состоянии поперечного по отношению к оси x импульса не было. И мы можем записать наши четырех импульса. Что касается P1, то совсем просто. Это покоящаяся частица, поэтому его четырехимпульс вот такой простой. Что касается К1, то тут тоже все очень просто. Это фотон, у которого энергия совпадает с импульсом доли Cx. А вот что касается рассеянного фотона, то это фотон с энергией омега, а импульс распределен в оси x. Это будет омега 2 на косинус тета. В оси 2 омега 2 на синус тета. Вот теперь осталось поставить все это вот сюда. Ну и давайте будем подставлять. Тут при домножении всюду выскочит множитель омега 2. Произведение К2 на P1. К2 на P1 даст единицу минус И все. Ничего больше нету. Потому что остальные компоненты P1 нужны две. Дальше. А на массу еще А, извините, все правильно. Ну, вот на эту самую массу. Это масса электрона. Дальше должно расти произведение К1 на К2. Мы должны перемножить вот эти величины. чтобы не забыть, сразу идет множитель омега-2, да? А, и омега-2, и омега-1. Омега-2 мы вынесли, а омега-1 остался. Дальше это будет единица. А здесь пространственная часть не читается, поэтому минус косинус тета. Все. Так. А справа что у нас появится? К1 на P1. Это тоже очень просто. К1 на P1 это просто Энна не один. Вот такое уравнение для нахождения частоты омега-2 в зависимости от угла рассеяния омега-1. Из нее не сразу видно, что <clears throat> омега-2 уменьшается и насколько уменьшается. Чтобы это ясно было увидеть, давайте сделаем следующее. Левую и правую часть разделим на вот такое произведение. Омега-1, омега-2 и n. Тогда получится следующее. Здесь у первого слагаемого останется единица на омега-1 у второго слагаемого останется единица на n на единица минус косинус тета. С правой части останется единица на омега Вообще-то нас интересовали на самом деле <clears throat> частоты, а красивая формула получилась для частот а для обратных величин. Но обратные величины тоже имеют право на физическое существование. Дело в том, что в нашей системе единиц длина волны связана вот таким соотношением с частотой. Поэтому если это можно все это еще и на 2π, Получится следующее. Вот это вот есть лямбда 1. Вот это вот есть лямбда 2. И четко видно, что лямбда 2 больше, чем лямбда 1. Мы сейчас все сравниваемся. Имеет вот такое вот простое выражение. вместимостью дадут двойный квадрат синуса. Итак, если лямбда 2 больше, чем лямбда 1, это автоматически означает, что... Да, величины имеют обратное вдохновление. Омега 2 меньше, чем омега 1. Мы это получили расчетом. Сейчас мы сделаем перерыв. Но я хотел сказать, что в картине, где сталкиваются шарики, это почти очевидно. Покоящийся шарик электрон отскакивает, приобретая некоторую кинетическую энергию. Откуда он взял его? Из запаса энергии начального фотона. Значит, конечный фотон непременно должен иметь энергию меньше, чем начальный. Хорошо. Сделаем перерыв. Если нарисовать то, что мы получили, волну, ведет себя вот таким вот образом. То есть он, он доходит при растении назад до величины 4i на m, и ну, в данном случае имеется в виду масса электрона, да? m, а стартует с нуля. Ведет себя как квадрат синуса. И вот эксперимент великолепно уложился на эту зависимость что было очень весомым подтверждением того факта, что свет не только излучается и поглощается порциями, как предполагал совершенно с потолка Планк, но еще распространяется порциями, энергию передает порционную. То есть вот концепт, да, <coughs> до этого вы помните, что примерно те же самые рассуждения о том, что фотон, то, что монохроматический свет – это набор частиц фотонов с энергией H омега и с импульсом H омега, деленное на C, да, на самом деле употреблялась только энергия H омега. А был привлечен Эйнштейном, название тогда фотон появился от греческого свет – фотос, да, <clears throat> для объяснения фотоэффекта. Но само это объяснение тоже оставалось с классической точки зрения несколько нелегитимным. А вот когда увидели, что фотон не только <clears throat> поглощается и спускается, но и сталкивается как частица – После этого утверждение о том, что свет обладает корпускулярной теорией, корпускулярной структурой, ну, стало уже достаточно хорошо внедренным в сознание физиков. Это было, как я уже сказал, в 23-24 годах. После этого оставался еще один решающий шаг, который сделал Деброль. Он сказал, что ежели свет, мы признавали в течение столетий, что это волна, а теперь признаем, что он имеет и корпускулярную структуру, то не совершаем ли мы противоположные ошибки в отношении обычных частиц. А именно то, что электроны тоже должны обладать волновыми свойствами. И после этого была прямая дорога уже к нормальной квантовой механике Гейзенберга и Шрёдингера. <clears throat> Так еще, конечно, стоит сказать пару слов вот про эту самую величину. Единица на массу электрона, или у обычных единиц это HC, H на MC, да, называется приведенной кантоновской прямой волны. Есть очень характерная величина, 4 на 10 минус 11 сантиметров. Вот. Или 386 фемтометров. То есть это почти там, 100 раз больше, чем размеры ядер. Ну, в данном случае это будет величина после домножения на 4π, уже величина на уровне 10 минус 10 или даже несколько единиц на 10 минус 10 сантиметров. Поэтому, если исходная длина волны была сравнима с атомными размерами, это 10 минус 8 сантиметров, да, то сдвиг составлял несколько процентов. Если он представлял несколько единиц на 10 минус 10. Ну хорошо, это то, что было до исторического эпоху. А что на сегодня мы имеем? мы поговорили по поводу того, как меняется энергия. В тех условиях она менялась на процент. Как выглядит угловое распределение? Ну так, как соответствует дипольному излучению. Куда все в излучалось? Туда, куда летел фотон, а также во всех остальных направлениях перпендикулярных к электрическому полю. Теперь совсем-совсем другая картина возникает, когда мы начинаем знакомиться с современными приложениями. Они выглядят примерно так. Вот если взять установку РОК, рассеяние обратных антоновских квантов. Здесь в Она еще модифицировалась, там здесь рок, рок М и так далее, <coughs> то выглядит это примерно так. Мы имеем электрон, который имеет энергию много больше, чем <coughs> энергия покоя электрона. Конкретные эксперименты, например, проводились на ВП-4. Там эта энергия была 5 ГФ энергия ПК а электрона пол моего, Да? На него налетает фотон с энергией омега 1. Причем, чтобы происходило эффективное взаимодействие, нужно, чтобы электрон налетал на плотную мишень. На мишень, в которой много фотонов в кубическом сантиметре. Такие условия обеспечивают фактически только лазерные вспышки. Но лазерная э, вся технология оперирует лишь фотонами видимой, немножко ближней ближнем прокрасе, чуть-чуть ультрафиолета, Так что все это энергии порядка одного электронного Что в этих случаях будет происходить? Ну, для расчета мы, конечно, будем использовать Опять-таки, если это у нас будет 8 иксов, вот это 8 игреков, <laughs> то P1 в этом случае будет выглядеть как эпсилон 1, а э, из импульса будет иксовая составляющая, которая будет просто P1 на эпсилон 1. Что касается импульса К1, он, конечно, будет пропорциональный энергии этого фотона, но лететь он будет по России минус х. Вот такая вот картинка. Теперь, прежде чем анализировать выпечку фотон. Попробуем понять, куда он должен преимущественно лететь. Для этого нам придется <clears throat> рассмотреть динамику. Динамика определяется двумя этими диаграммами. Самое чувствительное место, которое есть в этом случае, это знаменатели наших пропагаторов, которые пропорционально либо s минус m в квадрате, либо u минус m в квадрате. Хорошо. Что такое s минус m в квадрате? Это не что иное, как 2 по 1 на k1. И, используя все данные, мы сразу получим ответ. Это будет эпсилон 1 омега 1 на единицах минус произведение пространственных компонентов. То есть плюс V1. Что мы можем сказать про V1? или, может быть, э, удобнее э, Так, импульс, деленный на энергию, а с другой стороны, это энергия что такое? Корень квадратный из импульса плюс масса в квадрате. То есть, если все это я разделю, то у меня получится что просто должна быть единица на корень квадратный из единица плюс m в квадрате на p1 в квадрате. Поскольку эта штука очень малая, то у меня получается единица минус 1 вторая m в квадрате на p1 в квадрате. Но это, если что иное, с великолепной точностью, да, Лоренс фактор начального электрона. Так что V1 у нас получается единица минус 1 вторая на гамма 1 в квадрате. У первого электрона гамма 1 это примерно, скажем, 5 гидроэлектрон вольт деленное на пол мэма. То есть это не что иное, как 10 счетов. Так что это величина воистину очень малая. Ну, если это так, то ее вполне в сумме можно заменить на единичку и мы получим с хорошей степенью точности эпсилон 3 на b. Замечательно. Теперь второй определяется величиной u минус m в квадрате. Значит, это я оставлю. два. Летит куда-то. Он умножает это к оси х. когда у вас произведение этих величин, то получится немножко другое, чем было в случае эффекта Комптона. Так, э, здесь я, наверное, забыл двойку. Так что здесь должно быть тогда четверка. Так, какое же будет двойка? Произведение эпсилон 1 на омега 2. А здесь будет совсем другая величина единицах. И произведение V1 на косинус тета. Да? Но оно будет идти по сравнению с предыдущим со знаком минус. все меняется по сравнению с тем, что было. Здесь мы совершенно спокойно могли заменить V1 на единицу. А здесь? А здесь все может быть совсем не так. Почему? Если угол тета будет стремиться к нулю, то здесь мы получим разницу единица минус V1. А эта разница единица минус v1. Здесь жутко малая величина. Поэтому понятно, что когда это слагаемое будет малым, тогда, когда угол тета будет близок к нулю. Но если это слагаемое будет малым, то вклад его в сечение пропорциональный единица на это малое слагаемое будет очень велик. Это означает, что динамика диктует нам, что распределение будет непременно такое, что малые углы будут важны. Причем какие малые? Малые на уровне масштабом квадратного корня из этой величины. То есть углы порядка единицы на нагана. Чтобы заметить, насколько это сильно отличается от предыдущего. Там тоже вы помните, что углы тета должны были быть малыми. Но распределение было широкое, отличающее от этой гантельки. И кроме того, она отвечала тому, что фотоны летят сюда, куда летел первоначальный фотон. А под углом тета они немножко убывают. Здесь же фотоны летят туда, куда летят первоначальные электроны. Угол тета равный нулю – это растение фотона строго назад. И вот это очень непривычная картинка. И с чем она связана? С наличием вот этого как раз у обменного графика, у которого знаменатель может быть очень маленькой величиной. Помятуя это, давайте немножко пристальнее посмотрим на эту формулу и попробуем рассчитать ее как раз в области малых углов. пополам только на единицу. Это тоже будет со знаком плюс. Так. И а произведение этих двух малых величин выбросим. Итого получается следующее. Смотрите, какое красивое выражение. Так, вынесем общий множитель должен соединиться, плюс гамма 1 на тета, все в квадрате. Итак, я вам напомню, с чего мы начинали. Это знаменатель пропагатора с обменом. Он жутко маленький, пока углы тета меньше, чем единица на это начинает превосходить единицу ногам, а числитель увеличивается. Ну, несколько раз, там, 2, 3, 4, 5 и так далее. Но все равно еще он остается жутко малым. В итоге получается, что такие фотон должен звучаться под очень малым углом по направлению противоположному первоначальному. Или, с другой стороны, по направлению полета электрона. Качественно это можно понять, и мы как-то с вами разговаривали, даже на уровне негативистского варианта. Если вместо электрона мы рассматриваем гигантский поезд, двигающийся со скоростью v, а навстречу ему летит пинг-понговый шарик, то после соударения поезд не замечает этого факта, а шарик отскакивает добавляя свои скорости удвоенную скорость поезда. Да? То есть здесь происходит увеличение кинетической энергии шарика, но она происходит небольшое. А поезд этого не замечает. Здесь ситуация может быть совсем другой. И мы это попробуем сейчас проверить. Но понятно, что это в ритмизме, да, Картинка существенно изменится, давайте ее спрогнозируем, в каком отношении. Наверное, это увеличение может быть очень большим. А тогда поезд тоже может потерять значительное глубину. Давайте это проверим. У нас все есть для того, чтобы все это записать. Если я это можно на двоечку, то я могу воспользоваться уже готовыми увеличениями. Итак, Запишем. 2К2 на P1. Это вот эта вот штука. Единица плюс гамма 1 это в деленное на 2 гамма 1 в квадрате. Плюс 2К1 на К2. Это нужно перемножить вот эту величину. Перемножаем. Так, двоечку не забудь. 2, омега 1 на омега 2. И здесь будет единица. Минус, минус, еще минус, потому что минус плюс пространственные компоненты, плюс косинус цепта. Так. Это у нас слева, это вот эта величина, а справа 2К1, ну P1, это вот эта величина. 4, что там, Epsilon1 на омега 1. Так, что-то тут я еще не до конца. Ага. И до конца мы это не учли, а вы это не откорректировали. Мы пропустили Это мы аккуратно выписали скобочку. А вот этот множитель задумали. 2 ну, а омега 1 на эпсилон 1. Давайте его честно добавим. читаю следующим образом. Вынесено отсюда. Да. <clears throat> Делаем следующее приближение. Мы уже выяснили, что углы это могут быть только малыми, поэтому в этой сумме косинус заменим на единицу, и здесь будет 4 омега 1, омега 2. Замечательно. Поэтому, если я вынесу отсюда омега 2, расстраивался. А можно спросить? А почему квадратичный член под это не учитываем? У нас же есть уже один квадратичный. Где? Вот здесь? Ну, ну да. А. У нас же уже есть это квадрат выражение. Ну, смотрите. А, здесь есть большая величина двойка. На ее фоне учитывать маленькое слагаемое рациональное дельта в квадрате пополам, вроде бы как превышение точности. Можно было, конечно, думать, что это дополнительное слагаемое как-то будет соотноситься с этим. Но это не так. Вот по какой причине. Потому что эти элементы, эти элементы, как вы увидите сейчас, будут достаточно близки. Можно сказать по-другому. А здесь у нас, если то, что мы получим здесь, будет иметь правильный порядок величины, то учет малого, это слагаемое, по-другому, ничем не сокращается. Правильно? Поэтому если по отношению к нему есть малая величина, ее можно выбросить. Так, что же здесь останется? Ну, может быть, вот эту штуку тоже вынесем. То есть омега 2 на эпсилон 1. Вынесем. Так, хорошо. Вообще бы я эту штуку еще вынес. Деленная на гамма 1 в квадрате. Тогда у меня останется единица плюс четыре чего? поскольку 4 омега и омега 2, деленное на то, что я вынес. А вынес я омега 2, эпсилон 1 и гамма 1 в квадрате. Договорились. Все же проявлено все. 4, эпсилон 1 на уровне 5. Здесь, здесь мы эту штуку сократим. Так. Гамма 1 в квадрате. Я вспомнил, кто это такой. Гамма 1 в квадрате. Это эпсилон 1 в квадрате на массу в квадрате и одна степень эпсилон сократится. В итоге я получаю омега-2 равняется. В знаменателе будет стоять единица. А, не ну все, я еще записал это я вынес, так, а здесь осталась единица плюс гамма-1 на вот это в квадрате. Итак, что здесь останется? Единица плюс безразмерная величина. акция, которая здесь была. машина будет стоять. Та самая наша. в системе центра масс без вычета порога, а обезразмеренной массы. <clears throat> Ну и дальше легко сообразить следующее. Вообще так мы уже должны заканчивать, да? Ну хорошо. Давайте мы здесь остановимся.